Educación que quisiéramos en México y en toda América es una educación que esté al servicio de la clase trabajadora, la clase más vulnerable y que por medio de esta por fin lograr una sociedad igualitaria, teniendo como base principal la educación popular para darle poder al pueblo. Gertako erapili lapana Banatzeko bizati bana Zerteko norbaiten sabelan barna Didua zertako nahi dormi arma Behartu nari emateko edo erosteko arma Lortzeko edo zen elburu Laguntza eskus esku ezagutza buruz buru Buru jabe eukik gure bere apuru Batakin, kontentzaren lupakin, amore mangabe Ta nola ez zan daiteke, droga horre merke Ta horren garezti eskuratzea terpe Merkatutik aparte ekarpena pala diogu jala Nikara guartara biarren partez eizen bat krizi, ta hipokrizi, timonika temkezi Barrun gaude eta zin joan kezi kartzelan engitza esan nondago Zurnago, degula, finantza zarata Ikasi eta praktikatu irakatsi ez etxi Elkartu eta taldeko keiari eutxi Feminismo erriko jakintasuna almena Emakumen ekartari baserritar indigena Zure eskua nire aleta nire bestea arenean Denon artean sortzen dugu guk osten dugu gure sarean Galdera dauka zuretzako bizi no me corto, te hablo claro. No me comentes, no me rentas, sales caro. Promueve un sistema ético, mi hermano, pero ten cuidado que a se lo han cargado. El futuro está en el campo, give the power to the youth. Trabajando lo orgánico, cuidando la salud. Respeto a las méridas por toda su actitud, por la lucha, la causa y por mantener la fe. La riqueza está más allá de lo que ves. es Mujer empoderada, mujer suficiente Economía popular, el cambio es urgente Voy de frente por mi gente, con un vida en onda de finanzas, que esté al servicio de la clase trabajadora. la Educación que quisiéramos en toda América, en toda América, una educación que esté al servicio de la clase trabajadora teniendo como base principal la educación popular para darle poder al pueblo.